Mann. så? Scandinavian Boyband? Nej, ja. Boyband. Nej. Han er lidt hangover. Okay. Stadig? Nej, <laughs> det er hjemme. Ej, vi laver bare lige sådan en hurtig god ferievideo, ja, ikke? Ja. Kevin, hvad har været den største tilskuermæssige oplevelse for dig i den her sæson? <laughs> I found good theater. No? It's okay. No, no, Muy no, bien. No, not again, again. This is catastrophe. I blondie. I blondie. Oh, I du One. H. Ferie. Ferie. Uh. Oh. Nej, <laughs> ikke i dag. Ikke i dag. Jeg er 10 forsinket, ikke i dag. Ferie. No, wait. Oh! This, this, this. Have a nice vacation. Good luck with the national today. Thank you. I får alle fine at gå ind til trænerne. Kommer 50 minutter på scenen min pandekage om. Hvad skal jeg sige? Hej. Hej igen, ven. En hvid hund på Brøndby Stadion. Jeg skal jo 21, så jeg har ikke... Øh, jeg har ikke givet gas. Nej, du har ikke været Nej. Har du været, hvad hedder det? Jeg var, direkte jeg var 30. Skal du direkte nu 21 nu? Nej, så øh, er jeg først afsted mandag. Og hvor skal I hen? Vejle. 6 ja. Jeg tror, I skulle til udlandet. Lækker spørgsmål. jeg troede, I skulle til sådan noget Spanien. Skal man til sådan en samling, altså jeg hen Vejle. <laughs> ja, det var ikke lige det svar, jeg havde med. Er du spændt på, at du skal over til Onkel Reje? Ja! Onkel Reje er hun. Go. ¿Ya? ¿Cómo? Go. Go. Go. Ferie. Ferie. Okay, hvad er oddsene på, at Niels Frederiksen skal holde ferie nu? Jamen de er, øh, uha, nu skal jeg lige finde ud af det rigtigt, de er, de er faktisk ret lave, fordi faktisk så skal jeg holde øh, en uge. Okay, det er ja. det længste nogensinde, tror jeg. Ja, det, det, et stykke tid er det i hvert fald, ja. Er du blevet frisk nu? Nej. Har du fået mange Nej. <laughs> tage videre lige så tager de, fem dage i øh, Malaga, og så tager jeg afsted. Eller skulle min træning. Stærkt. Så tager jeg noget for det, fedt at se. Hi fans, good theater. It's okay? Ja. Yeah. Okay. God ferie. <laughs>